ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام آه، لا أخفيكم أنني آه، قبل أيام كنت أفكر مليا فقلت مع نفسي يعني آه، أنا أرقي الحالات يعني في بلدان عديدة وفي بلدي المغرب حفظه الله ولا أجد وقتا لا لعيالي ولا لزوجتي ولا لنفسي يعني أرقي من بعد الفجر إلى لين يعني يعني تقريبا منتصف الليل فأنام أربع أو خمس ساعات وأفيق لصلاة الفجر ثم أبدأ من جديد فكنت فكرت ماليا فقلت سأدع أحد الرقاة المتميزين في المركز لكن سرعان ما تراجعت على هذه الفكرة آه، أن أتخلى على الرقية لأنه حتى أنا بشر يعني آه، لابد لي وقت لي ولعيالي ولزوجتي أسافر آه، يعني أقضي حوائجي أقضي مصالحي يعني آه، أخذ نفس يعني يعني أتفرغ لتجاراتي عوض أن أبقى في الرقية دائما حقيقة الرقية الشرعية مساعدة الناس يعني تقديم آه، يعني الغالي والنفيس آه، من أجل مساعدة الآخر هذا شيء طيب من كان في حاجة الناس كان الله في حاجته إلا أنه قلت مع نفسي يعني آه، يا أخ حسن يعني هذا الباب فتح الله عز وجل علينا فأفضل أن نصبر على أذية الناس على أذية الجان على آه، يعني على المصائب وعلى الابتلاءات يعني آه، ما دام الله عز وجل جل جلاله ربي يعني اختارنا في هذا الباب ووضعنا في هذا الباب وفتح علينا في هذا الباب فلنصبر ولنحتسب ولنفرح ولنفرح أن الله عز وجل اختارنا واجتبانا لهذا الباب وفتح علينا وشفى الناس على أيدينا يعني لا أزكي نفسي لكن الشفاء بيد الله والشفاء يضعه الله عز وجل أينما يشاء فأنا أش إيش أفعل يعني أقرأ فقط الله عز وجل يشفي على يدي الحمد لله يعني حتى النطق لا أقدر عليه إلا أن الله عز وجل من علي الله عز وجل من فضله وافتح علي وأطلق لساني و يعني ولله الحمد أقول آه، أن قريبا إن شاء الله تعالى سنفتتح مركز آه، في أحد آه، البلدان المجاورة للمغرب لن أذكر الاسم الآن سأدعو إن شاء الله مفاجأة لكم سنفتتح إن شاء الله مركز في بلد مجاور للمغرب وإن شاء الله تعالى سنستقبل حالات كثيرة بفضل الله عز وجل آه، وسأعمل قدر المستطاع وأنسق قدر المستطاع مع بعض الإخوة يعني الذين يشتغلون معي في المركز من أجل ألا نضيع أحد يعني في حصصه إن شاء الله ونسعى قدر المستطاع للتوفيق والتوافق ومن آه، أجل إرضاء آه، يعني وتلبية حاجات كل الوافدين علينا وإن شاء الله تعالى آه، سنعمل يعني آه، إن شاء الله إعلان ولمن أراد أن يزورنا في الافتتاح افتتاح المركز فيا مرحبا وأقول آه، للحساد لن ثم لن أدع الرقي فموتوا بغيركم أحبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته